આ તો છે ને કહુલે બધી કામ કરવું પડે છે નકર આવા મોતી પરવવાના કામ કોણ કરે હે ચીમના બરોબર ને ગોટિયા સાચી વાત કીધી ને મેં આ તો છે ને તમારો ભાઈ કોઈ દી કામ કર્યું નહીં અને હું આ કામ કરવા જાતાય નથી એટલે પરાયણે છે ને ગામના પાટલોનમાં ઠીગડા મારીને ભાઈ ઘર ચલાવવું પડે કોને કહેવા જાવું એ પણ છે ને જેવડી હોય હોય ને એવડી પસેડી તણાય હો સવિતાબેન આપણે કઈ ગામનો વધાર ન કરવાનો હોય ને માર ગોટિયા આ તો શું કરવું આ બધા સિટીમાં હાલી જ નીકળાશે નકર કોઈ છોકરીઓ નથી દેતા બા એટલે માં સિટીમાં આવવું પડ્યું ને ગોટિયા નકર માં ગોટિયો બિચારો વાંઢો રહી જાત અત્યારે ગોટિયો કઈ કામે નથી કરતો ને ગામના લંગોટિયાથી ખેલે છે ભાઈ અને તમાર ભાઈ જોવો ને ઘરમાં ખીચડીના રૂપિયા છે નહીં અને શેર બજારની માં દેવા જાય છે એમાં દીકરા ગોટિયા તું મોટો થઈને રૂપિયા કામ દે ઓમાં ગોટિયા અને તમે બધા લંગોટિયા મફતમાં હું સાંભળો છો ચેનલમાં જો નીચે સબસ્ક્રાઇબ બટન લખ્યું લાલ કલર થી એને દબવી દો ઓકે ચાલો દબવી દીધું અને એક ડંકો ઘંટો દેખાય ને એને દબી ગયો દબી દીધો ઘંટો તો આવજો કાલ બીજો નવો વિડીયો અપલોડ કરીશ તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો ગુજરાતી પીપુળો ને બાય બાય સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ